вечера в Киеве. Традиционно в это время на телеканале «Утр новости» в студии Анна Чегусова. Здравствуйте. Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с патриархом Святого Града Иерусалима и всея Палестины Теофилом III. Напомним, в эти дни в Киеве для обсуждения роли религии в современном мире собрались известные религиозные лидеры из разных стран, представители христианства, ислама, иудаизма и буддизма. В ходе работы международной межрелигиозной конференции особое внимание было обращено на проблемы религиозных меньшинств, страдающих от нетерпимости. Проанализировать госзакупки поручил Кабинету министров его глава Николай Азаров. Премьер-министр потребовал разработать систему мотивации закупок, в первую очередь отечественных товаров и услуг. Глава правительства уверен, наши товары конкурентоспособны, а при наличии государственной поддержки можно наладить выпуск практически любой продукции. По-перше, максимально відчиніть двері для инвестиций. В первую очередь, максимально открыть двери для инвестиций. Это прежде всего означает в текущем году завершить дерегуляцию. Во-вторых, мы должны кардинально улучшить эффективность государственных инвестиций и закупок, продемонстрировать пример добродетельности и результативности. В-третьих, на протяжении многих лет у нас законсервирована неэффективная структура экспорта. Треть составляют металлоизделия, треть сырье и СГ-продукция без переработки. А продукция машиностроения только 10%. Это консервация отсталости, поэтому государство должно найти механизмы действенной поддержки экспорта и технологичных товаров, продуктов питания с высокой степенью переработки. Накануне годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Кабинет министров обсудил новую программу ликвидации последствий. По словам премьер-министра Николая Азарова, она включит весь комплекс чернобыльских проблем. Главное из них – дефицит лекарств для лечения пострадавших в трагедии. Глава правительства поручил министру здравоохранения обеспечить лечение пострадавших от катастрофы, в частности, проинспектировать профильные больницы. Сейчас в Украине статус чернобыльцев имеют 2 миллиона человек. Уряд суттево підвищив пенсії ліквідаторам інвалідів. Правительство существенно повысило пенсии ликвидаторам-инвалидам, подняли пенсии настоящим чернобыльцам, увеличили средства на лечение пострадавшим от аварий. В целом финансирование чернобыльских программ в текущем году увеличилось на 3,7 миллиарда гривен. Эффект от этого чем дальше, тем будет более ощутим. Но после того, как вышло постановление 12.10 о пенсионном обеспечении, сейчас все чернобыльцы получили реальное право получать заработанную пенсию. Не ту, которую хочется, а ту, которую реально можно заработать, или которую э, с, с честью, с достоинством получаешь, как действительно заработанную. Пенсионные выплаты чернобыльцам будут увеличены с 1 мая 2012 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко. Кроме этого, вице-премьер-министр заявил, что в этом году инвалидам-чернобыльцам будет на 100% обеспечено, обеспечено протезирование. Улучшатся в ближайшее время и жилищные программы. Дуже важливі для чорнобильців е, програми по лікуванню. В 2009 году правительство выделило на программы по лечению 5,5 миллионов гривен. Сейчас предусмотрено 50 миллионов гривен на программы по лечению. Чернобыльцы частично попадают в эту категорию. В 2009 году мы имели 303 миллиона, сейчас 604 миллиона. Впервые мы вышли на стопроцентное удовлетворение потребностей инвалидов. Информационная безопасность любого предприятия – залог процветания и стабильности, а конфиденциальные данные – лакомый кусок для конкурентов. Поэтому компьютерные программы для защиты информации пользуются высоким спросом. С одной из таких систем ознакомились и наши журналисты. Секретную информацию о внутренних делах любой фирмы или предприятия можно контролировать, если установить в компании новую разработку, так называемых контур информационной безопасности. Из главного компьютера можно узнать, какие данные каким способом передаются за пределы офиса. Контролируется все от электронной почты сотрудников до разговоров по скайпу. Мы представляем возможности по контролю за трафиком в компании, по защите информации от утечек, конфиденциальных данных, каких-то баз данных, клиентских баз данных, вредных для репутации. Мы отличаемся тем, что э, мы все это делаем в автоматическом режиме. У нас очень развитые алгоритмы поиска, и вы задаете политику безопасности, программа в автоматическом режиме просматривает весь трафик. Экономится ваше время, экономится трудозатраты сотрудников шпионов компании можно выявить с высокой точностью, утверждают разработчики контура информационной безопасности. За счет того, что мы имеем возможность видеть весь трафик, мы можем видеть доменное имя пользователя, мы можем видеть э, описание его, грубо говоря, компьютера, его железки, IP-адрес и MAC-адрес. Вот эти три э, показателя однозначно идентифицируют пользователя среди всех. Мы говорим, Иванов в три часа нарушил такую-то политику безопасности. Представители компании-разработчик отмечают, установление продукта не требует завершения работы компьютерной системы заказчика, да и времени на установку модулей информационной безопасности нужно немного. Минимум, точнее, два часа, максимум сутки. Мы не вмешиваемся в структуру компании, мы просто берем копию из этого исходит то, что нам не нужно знать, что внутри компании, как организована сеть. Забрали копию, ее обрабатываем. Установить продукт компании-разработчика можно и силами собственных IT-специалистов. Эти вопросы обсудили на семинаре в столичном университете культуры и искусств Анна Золотаревич, Инесса Занина, Евгений Степанов, Новости УТР. Украинских школьников будут воспитывать на примере героев Советского Союза. В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта подписали соглашение о сотрудничестве с Союзом «Народная память». Отныне учащиеся средних учебных заведений не просто будут слушать лекции о героях Великой Отечественной войны, но сами смогут приобщиться к поискам людей, пропавших без вести, и принимать участие в настоящих археологических раскопках стенах этой школы с уважением относятся к героям Советского Союза. Учителя убеждены, именно на примерах выдающихся личностей надо воспитывать молодое поколение. На основе этих принципов создали 30 лет назад музей имени Ивана Кудри. Отсюда начинается знакомство первоклашек со взрослым миром. Розпочинається цей день Начинается этот день уроком мужества. А урок проходит у нас в музее, ведут его дети, они рассказывают первоклассникам о музее, о героях. Патриотично воспитывать молодежь еще со школьной скамьи советуют и в Министерстве образования – по словам профильного министра Дмитрия Табачника, сейчас не только дети, но и молодые люди старше 20-25 лет мало знают о Второй мировой войне. Наших наимолодших громадян Необходимо привлечь молодежь к военно-патриотическому воспитанию, чтобы помнили, кто отстоял Киев в 41-м и погиб под ним, кто освободил Киев в 43-м, почему не был реализован нацистский план. Раскопкам на протяжении многих лет занимается украинская поисковая организация «Союз народная память». Там уверены, подписание соглашения позволит школьникам изучать факты о войне не только с помощью учебников, но и самим прикоснуться к истории во время археологических исследований. Они активно э, помогают нам в вопросе местных жителей для э, сбора свидетельских показаний. Это и архивные доследования, это, может быть, и родствен... Э, поиск родственников Гильзы, пули, шрапнель, остатки винтовок, солдатские фляги. Именно такие трофеи чаще всего находят поисковики. Экспонаты, которые не заинтересовали национальные музеи, будут передаваться школам. Анна Костюченко, Юлия Война, Екатерина Сметана, Алексей Кальный. Новости УТР. Весь мир поместят в одну книгу. Шведский фонд представляет проект «Один день из жизни мира». 15 мая все, все жители земного шара смогут зафиксировать на фотоаппарате свою страну и разместить снимки на сайте, после чего международное жюри выберет лучшие фотографии, которые и попадут в специальный альбом. Зафиксировать обычный день в истории совсем несложно. Для этого нужно взять в руки фотоаппарат и сделать пару снимков. Впрочем, сделать это нужно только 15 мая. По исследованиям организаторов проекта «Один день из жизни мира», в этот день во всем мире не отмечают больших религиозных праздников, поэтому день должен быть самым обычным. Уникальность ее заключается в том, что, э, с одной стороны, обычные события, каждодневные, э, которые каждый день проходят, будут одновременно зафиксированы во всех странах мира, по всему земному шару. И наша страна имеет вот счастливую возможность принять э, в этом участие. Проект поддержали многие известные художники. Не стало исключением и Украина. Отечественный фотограф Игорь Гайдай и сам планирует принять участие в проекте. Это достаточно ответственная задача. Потому что если как бы, отнестись э, к этому ну, так, слишком легко и бездумно, то получится, что Э, слишком много фотографий будет похоже, потому что все будут снимать в удобное время, там, когда день или где-то на, на прогулках. А, хотелось бы, чтобы люди поняли, что день начинается гораздо раньше. Каждый участник может выложить не более 10 фотографий на сайт. Однако организаторы обещают, что все снимки войдут в историю и будут храниться в Национальном архиве Швеции, библиотеке Конгресса и в Массачусетском техническом университете. Лучшие фотографии войдут в книгу «Один день из жизни мира», которая будет издана в ноябре текущего года. Анна Костюченко, Анна Золотаревич, Екатерина Сметана, Владимир Плешаков. Новости УТР. На этом у меня все. Приятного вечера и до встречи на телеканале УТР.